L'Espions és una cursa que se fa en el Pirineu català, eh, concretament a Ribes de Freser. És una cursa que són 90 km, eh, són uns 6.000 de nivell i puja per fins a cims de, de quasi 3.000 metres d'altitud, com el Puigmal i, i el Pirineu de la zona d'aquella zona